Hello，大家好，我是韩博维，今天是扫踢的第二集，第二集要告诉你怎么做左腿的扫踢，也就是说怎么做呃前腿的扫踢啊。如果你是正架，这是前腿，这是后腿，然后呃再次介绍牛赛，非常牛逼的一个教练，然后呃今天要教扫踢，首先看一下左腿的扫踢怎么去做呢？ 呃，在这之前我说一下，今天我要解决一个问题，告诉你业余爱好者如何在家里没有靶、没钱买靶、买不起靶的情况下如何训练，好吧？然后，呃，扫地第一件事要做的是，之前我们右腿扫地是左脚上步四十五度，这次我们不一样的就是我们要踢右左腿扫地，那右腿怎么上步呢？是一个问题。那我们要做的是一个跳步。 一个跳步啊，一个跳步，然后有的人可能开始模仿，觉得我的跳步很容易，但实际不是这样的。有有的人做的是前后的跳步，前后跳步啊，不是这样。的。右腿扫，左腿扫进小就滚。你要做的是往右边上步，咚。再看一次，咚。为什么？你要往右边上步，你要往右边上步一样，四十五度，同时跳。看我的脚尖，这样有一个蓄力，有一个给自己一个扭转的力量，让自己的左腿。 飞飞起来，摔起来，再来一次，弯木穿，中，回来。而且今天有一个换步的技巧，他为什么要把左腿右腿分开？再来一次，走 OK，再正面再看一下，换步不是这样换，这次扫地是这样换，而且重心全放在右边，重心放在这边，小心。再来一次换步。 然后你可以选择再快一些，回来，再玩 more。然后现在要告诉你的是，如果在家没有靶靶，很贵，怎么办？买不起。好，有请我们老爷子来用一个道具，来不怕穿帮啊，来，哎，很好，来，然后下回 redo this。我们不用这面，因为这面比较 gay，比较娘，所以我们要用酷酷的这一面，好吧？啊，哦，看到了，可以的啊。你如果觉得，比如它力非常大。 头特特别大，两个枕头，拿一根绳捆起来，这是你的训练方法。谢谢大家，这是今天的这一期。